Hello Mon but est d'apprendre à sauter à l'élastique comme un pro. Mon challenge est de tenir une minute non-stop. Et pour ça, je vais faire 30 minutes d'exercice chaque jour. Let's go J'ai besoin d'une corde à sauter, j'ai pris un modèle de vitesse qui pèse pas lourd et qui fait pas mal si je me foire. J'ai vu que tous les pros balançaient la corde sur le côté. Ça permet d'avoir l'élan pour commencer et aussi s'habituer au rythme. Bon, <laughs> j'ai pas du tout la technique et ça arrêtait pas de s'emmêler. Le début est assez pénible, mais au fur et à mesure, je commençais à comprendre. On voit bien là ou pas Non. Bon, deuxième jour. Il est déjà 18h. Oh Je suis resté longtemps Oh, fais chier Ah Ah Enfin ah, ah, ah. Oh. ah. Je commence vraiment à arriver au bout de mes limites. non Bonsoir. Merci. Deuxième jour, fini. Tiens, vas-y. Tu restes trop longtemps. Bon, troisième jour. Non, pas de soucis, allez-y. Hein. Il au moins faire une minute. Allez, deux. Deux minutes Ouais, moyen. Hein. Si j'arrive à faire une minute, ouais, peut-être. franchement, une minute, c'est déjà pas mal. Allez Ah non Je pense que je vais réussir ce challenge dans trois mois. Ah Ah 24 secondes, j'y crois pas. ah, ah Sur la fin, j'ai supplié intérieurement à mes pieds de sauter. On vise ce 26 alors. Ah, c'est bon, 30 minutes par jour, ça suffit. Troisième jour fini. À demain. Jour 4. Allez. Ah, 20 secondes 5 ah, secondes de mon meilleur temps raison que je réussis mieux en me concentrant. En fait, dans mon esprit, j'ai deux balances. J'ai une balance de vitesse avec la rapidité de la corde et ma deuxième balance, c'est la force que je mets dans mes sauts. Et je suis constamment en train de faire ça. Mais en réalité, je suis plus en train de faire... Euh, euh, euh, ok, je vais essayer en jouant avec, avec ma concentration. je vais essayer de refaire. J'ai déjà mal. je vais faire comme Gollum. Ça fait quoi d'avoir perdu En fait, euh, moi, la dernière fois, je m'étais arrêté parce que juste parce que j'étais crevé mais je pouvais continuer. Hein. Bonjour, J'en 35 secondes, je doute que tu puisses battre ça. Attends. Hein. Ça fait 22 secondes. Non, eh, hein, triche pas. Non, <laughs> c'est ah, après quoi. je t'ai demandé de m'attendre. Non. Bon ben, elle n'a pas battu mon score aujourd'hui. Aïe <laughs> Putain, ça fait mal. <laughs> Jour 4, fini. À demain. Je vous centre là. Cinquième jour. Bah. Pour un début, avoir compris le truc. Je pense que j'ai besoin d'un jour de repos parce que mes jambes ont vraiment mal. Euh, Hein, que tu vas forcer Un peu d'échauffement avant. Bon, maintenant, on se concentre. C'est la dernière ligne droite pour dépasser les 40 secondes. C'est le moment où je peux presque forcer. Non c'est pour conclure la journée. Allez, jour 5, fini. À demain. Jour 6. Aujourd'hui, je suis vraiment trop claqué. Là, j'ai vraiment mal aux jambes et plus particulièrement mes mollets. Du coup, je vais laisser mes muscles reposer pendant une journée entière pour que demain, je réussisse ce challenge. Et sur ce, à demain Jour 7. rassemble l'énergie du cosmos. Donnez-moi la force. Tentative numéro 1. Non et dire qu'il y a une semaine, je savais même pas faire 3 secondes. Deuxième tentative. Il y a un mec qui est torse nu à la fenêtre qui me regarde. <laughs> Troisième tentative. Fausse alerte. Quatrième tentative. Au départ. Cinquième tentative. Ah non, j'ai une idée. Dans les animés, quand ils enlèvent les vêtements, c'est que ça devient sérieux et, ils deviennent plus forts comme ça. Là, c'est le vrai mode. cette barre des 1 me paraît tellement loin. Les 30 premières secondes, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé au chien que j'ai vu sur le côté. Je ne réfléchissais même plus au saut. Après les 10 premières secondes, je me suis rappelé que je devais sauter, que tout se passait bien. Mes jambes allaient bien. J'allais bien. Et quand restaient les 20 dernières secondes, j'ai crié. Ah tu cries, j'en peux plus. Mes jambes veulent lâcher, ils veulent exploser, j'en peux plus. Qu'on peut pas s'énerver avec une corde. Je donne vraiment tout à chaque fois. Hein. à quoi ressemble la zone où je fais de la carte à sauter. Ah, j'en veux plus. vas Allez, on rentre au percaille. C'est comment de faire 50 secondes Mal à la gorge. Et voilà. on pas de la victoire. 2h55 minutes. C'est le temps qu'il m'aura fallu pour sauter à l'élastique durant 60 secondes non-stop. À la base, je voulais juste maigrir et j'ai remarqué que la corde à sauter était un bon exercice pour. Le problème, c'est que je sais pas du tout en faire. Alors j'ai décidé de résoudre ce problème en challenge. Mentalement, c'est déjà plus amusant dit ainsi. Et voilà le résultat. Au jour 1 du challenge, je pesais 91,8 kg. Au jour 7 du challenge, je pèse 88,9 kg, soit une perte de 2,9 kg. C'est énorme en une semaine. Bon après je fais pas que ça non plus, hein. je fais 8 minutes de hit le matin et 4 minutes le soir. Je mange de manière saine et équilibrée et je me permets plein de fringales quand même, c'est pas les occasions qui manquent. Mais soit, je m'égare. Pour moi, avoir sué et poussé mes limites pour apprendre quelque chose, <laughs> même si c'est aussi trivial que sauter à la corde, ça, c'est cool. Je remercie aussi ma copine pour être restée avec moi dans le froid. Ça motive vraiment d'avoir quelqu'un. Comme d'habitude, likez, partagez si vous avez bien aimé la vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, vous abonner, c'est déjà pas mal. Euh.